Sziasztok, fuszlok anyád! Fasz! Gecim! Uzi. Egy, kettő... harcba, szóval gyerekek, maradj! Maradj ott! Maradj ott, ahol vagy! Maradj ott, ahol vagy, baszd meg! Na, hogy ide jöjjé! Meg olyan szól nézek ki, hogy aztán... Rohadt professzor! Meg kell ölni. mi a faszomat csinálsz, baszd meg? Még könnyebb. Adja. Bazd meg a faszodat, bazd meg te rohadt professzor. Mi van te rohadék? Fú, gyerekek, végre kivittük, ne zsimbrabban mabbozzá. Menjél már! Ja, apa? Nagyon hagyjon a Ádám. Kaszinó. Nem. Nem. Nem fogja fogni a rohadt kaszinódat. Azt sem tudom, hogy ezt hogyan kell megcsinálni. Rohadtul nem akar menni gyerekek, tudom, de nem arra kell menni, gyerek, tudom. Kasino! Fosz. Ez nem a legkedvencem. A legkedvencem az a Demon Egg Zone, meg az azért nem is tudom ebbe, van az a Silver Sonic. Dien forgatság. Vége. Ezért ezt a betűvel kellett megcsinálni. Ezt pedig itt a, a betűvel kell aktiválni, hogyha nem működik neked. találnom akkor színos pályán. az egyik Persze, nagy ló. Itt majd Pedig ez, ezen nem is lehet semmi flipperezni. Titkos. Titkos. Nem tudtad. Aki nem. Én már kivittem ezt a gémet. namyślałem ten, nie? Ja, jak? Maar waarom három ze van wat Pas, meg ik het is easy! Na, így. A Sonic the Hedgehog 2 gyerekek. Linkét majd megadom a leírásba, ha, ha, ha, hogyha megosztjátok ezt a... Hogyha megnézitek ezt a videót nagyon sokan, akkor leírom a leírásba a linkét ennek a játéknak, oké? Okay? aki nagyon szeretne ezzel játszani. Ah, oh, gyerekek, Sonic Mania zenét hallok. Aha, az a Sonic Mania. Oh, azt a gyerekek, ezt láttatok, mekkora ugortam? Jaj, jaj. Úgy gyerekek, ez a Casino Fight nekem, nekem inkább a Casino egy tetszik jobban. Mind a gyerekek. Olyan, ezért. Hát beszélek ebből a csúnyán, ezért. Mindenki ezeket jelgat nekem. Hát még csináljuk be, meg szigazok haját, mert ha nem, akkor megölek, balsz meg. Lefele menjél már. gyerekek. Azt a pítős, de gyors. Ez mi? Jaj, mit kapunk? Egy... Oh! Ez leviszi! Kaptunk három professzort. Ez leviszi. Egy jackpot és kettő Sonic. Egy jackpot az ad nekünk 60 izét. Valahogy így, igen, így, így, így, így. Tényleg, tényleg így csinálod, ahogy én. George király menő csajozó. Gergő csinálta. Nem ma a pisztok ilyen. Cső. Az meg ezt a videót. Azaz. Úgy gyerekek. Egyre már megedájtetek idáig. Vajon tényleg szélre van a platform, ilyeneket fognak a falukok. vannak most nekünk ilyen... Azt hiszem erre... Várhatok gyerekek, titkos pálya! száz ring. Télsz, nagyon a fasz vagy, télsz! Hát sajnos gyerekek, most nem sikerült egy izé emeraldot se szereznünk. Nem baj, mert még lesz következő része ennek a videónak. El is köszönök itt. Gyerekek, ma három rész, és négyet terveztem már, hogy. Jaj, mi a fasz? Mi a fasz kell? Ádám, itt mi a faszta? Ádám, itt mit kell? Mit kell? Hagyjam a picsámat. Hagyja békén, geci könnyű. Faszt kell itt csinálni. Bazd még még relkú, a faszom. Jó, meg. Nem így. Hát bazd meg. De mi a faszomat csinálsz, te robot? Ez mégis hogy... a... Anyám picsája, most már szétboszlak. Úgy.